Айде, снима вече. Стига, не съм готова. Да, и аз изключия. Дайте, давайте, остави то гребен и я започваме. Това е четка. И още съм готова. Аз съм гребен. Да. Значи сега аз му казвам. Вече ли представяме се и почваме. Да, точно. Давайте вече. Едно, две, три. Здравейте! Ние сме Свет Girls. Днес ще ви разкажем за любимите ни филми. Един от тях е... Момичета! Тихо, че Тихо! А, вижте там отзад нещо гори. Какво искаш пак? И, и там нещо падна. Ето там ноня блок. Не знам какво. Върнете камерата, вземете. Змия! Какво стана? Бягайте, е, скрийте се под моста. Давай, трябва да тръгваме, давай! Не диша! Хайде! Не сме успели. Но може, може ли да го знам. Моля, може. Така, ще знае какво сме преживяли. Момичета! Значи, моля! Ти си жив? На кръвта. Това е скрита камера. Как? Как така? Нищо, че виждате камерата. Ще бъде всичките тия И това е изкуствена кръв. А това? Ето, небето? Специални ефекти мога да изключа. Изключвай глас! Как сме Стига, да Ето, викаш! мога да си игра колкото искам. Може да се ме вече. Мога. Вие ми свят. Добре, бе, последно.